qo'ng'iroqlar soladi jarang taqdir ipi tortilgan tarang bo'zlab so'zlab so'zlab u bo'zlab turkiy karvon kelmoqda to'rt yon ketgan yofas avlodi bir nigoh bir nafas avlodi aslo emas qafas avlodi turkiy karvon kelmoqda qarang tarix oshib kenginglar oshib eng bilmagan englinglar osha tengsizlikku tenginglar osha turkiy karvon kelmoqda qarang adashdi qarlashmoq istab to'kin dardu sirlashmoq istab bir kun mangu birlashmoq istab turki karvon kelmoqda qarang qo'ng'iroqlar solmoqda jarang qo'ng'iroqlar solmoqda jarang qo'ng'iroqlar solmoqda jarang Qo'ng'iroqlar solar taqdir ipi tortilgan tarang bo'zlab so'zlab so'zlab u bo'zlab turki karvon keldi